todo lo que se habló del Magic Mini, míralo. Míralo. Ahí está. ¿Eh? ¿Lo ven, no? Y mirá el suelo, mirá, mirá el viento que hay. está aguantando, mirá. Está aguantando, pero no viento, viento de verdad, mirá. Mirá, mirá, mirá lo que aguanta. el Mini no aguanta el viento, Tomá que lo bajo en la mano y que se vea.